ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದು ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಹೋ ಹೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಇವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸೊ ಮೋಟ್ರ್ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ತಮ್ಮನೇಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೋ ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗಿಗೆ ಒಂಥರ ಕಿಂಗು ಟೂರಿಂಗಿಗೂ ಒಂಥರ ಕ್ಲಾಸು ಅನ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಡಿ ಇರೋದೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆ ಥರ ಇದೆ ಆ ಥರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಗಾಡಿ ಬ್ಯಾಕಿಂದ ಆಹಾ ಆಮೇಲೆ ಆ ಫ್ರಂಟ್ ಹೆಡ್ಲೈಟು ಆ ಇಂಜಿನ್ ಸೈಜು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಗಾಡಿನ ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ರೈಡ್ ಯಾವುದು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಶಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ಬಿಟ್ರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕೋದು ಡಿ ಎಮ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಬೈಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ವಿನಯ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಿನಯ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೈಕ್ ಈಸ್ಕೊಂಡು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಬೈಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥ ಬೈಕ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಕಡಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ವಿಂಟೇಜ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಬೈಕ್ ಏನಾದರೂ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಡಿ ಎಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಓಡಿಸಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಡಿ ಎಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಗೋ ಏಕೈಕ ಪ್ರಜೆ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಸಿಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಸಿಗೋದು ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈಕ್ಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಬೈಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆ ಬೈಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸೊ ನಾನು ಹಿಮಾಲಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ವಿನಯ್ ಬ್ರೋ ಮನೆ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಿಗೋಣ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ motorcycle Monday next video Himalaya ಠಡಾ ನೋಡ್ರು ನೋಡ್ರು ನೋಡ್ರು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸಿಕ್ತು ಕೊನೆಗೂ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡು ಹಿಮಾಲಯನು ಹೌದೇನೆ ಸೊ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದೊಂದು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರ್ಕೇಶ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಕು ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಎರಡು ಹಿಮಾಲಯನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವ್ರದು ಒಂಥರ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಥ ಏನು ಆಗೋದು ಒಲೆನ್ ಸಿಟಿಗಿದು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಟೂರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದೇ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನು ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ಗೆ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬಂದು C C four ten four eleven C C ಸೇನೋ ಬರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಮಾಲಯನಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಗಾಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಹಿಮಾಲ ಇದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡು ತೊಗೊಬಿಟ್ಟೆ ಅದು ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹಿಮಾಲಯನ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೆ ಮಗುಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸೈಕಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯಿತು ಸೊ ಒಂಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಶ್ ಅನ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಸೈಡ್ ಲುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರಂಟ್ ಲುಕ್ಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಗಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫುಲ್ಲು ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿರೋ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ ಮೋನೋ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಮೋನೋ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಆಫ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫುಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮಸ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಗಾಡಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫೋರ್ ಟೆನ್ ಸಿ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಿಂದ ಮೂವತ್ತೇನೋ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಓನರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಹೈವೇಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದು ದಬಾಕಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಂಟೇಜ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಥರನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ರನ್ನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋ ಥರನೂ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಥರ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಟ್ರಿಪಲ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾಂಪಾಸ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಗೂ first of all Royal Enfield ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟು ಟೂರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ dual channels dual channel A B S ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಈ ಥರ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಚಾನಲ್ ಇರೋದು ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿದೆಯಾ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರ್ ನೋಡಿ ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕಿದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ಲೂ ನೀವು ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮೀಟಿರೋದಲ್ಲಿತ್ತು ಈಗ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ಗೂ ಅದನ್ನು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಡಕ್ಕಾಗಿರೋ ನಾನು ಸಿ ಸಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಫ್ ಕ್ರೇಜಿ ಗುರು ಕೂಲೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಟಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಟಯರ್ಸ್ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟನ್ ಟಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಿಪ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸಿ ಹೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಿಪ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಏನೇ ಸೊ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೂ ಸೇಮ್ ಟಯರೇ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು ಫುಲ್ ಕಡಕ್ ಮಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಥರ ಇದೆ ಸೊ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡೋ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾಡೋ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಲುಕ್ಕು ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಡ್ಗಾಡೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಟಯರ್ಸ್ ಬಂದು ಫುಲ್ ಬಟಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಜರಾಗಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವೀಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಂಚರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಗಾಡಿಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ತೊಗೋಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯನ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯನ್ನ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಮಾಲಯನ್ಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಹೊಸ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಒಂದು ಎ ಡಿ ವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇಂಜಿನಿಂದ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅದು ಇದು ಏನು ಆಯಿಲ್ ಲೀಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಯಾರೂ ತೊಗೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗನ ಇರಿ ಮಾಡೋಣ ಅತ್ಲಾಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕ್ರೇಜಿ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋರೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ನೀವು ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ minimum six to eight months wait ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಹಳೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ಕಿಂತ ಹೊಸ ಹಿಮಾಲಯನ್ ತುಂಬ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಿಮಾಲಯನ ಅಫೋರ್ಡ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಏನೋ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮು ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೂರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಾಡೀಲಿ ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಬಿಟ್ರೆ ಪವರೆಲ್ಲ ಡೌನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈವೇಲೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ ಫುಲ್ಲು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂದರೆ K T M three ninety ಇಲ್ಲ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಡ್ವೆಂಚರು ಸೊ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕೆ ಟಿ ಎಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನೇನು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದೇ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋದು G S three ten B M ಡಬ್ಲ್ಯೂದು ಮಗಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲಾಗೋದು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ರೇಟು ಏನಾದರೂ ಸರ್ವಿಸು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಬಂದೂ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಅಂತ ಏನು ಖರ್ಚು ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು K D M three ninety two fifty G S ಎಲ್ಲಾದರೂ ರಿವ್ಯೂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿವ್ಯೂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಗಾಡಿಗಳ್ದು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಗಾಡಿನ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಇನ್ನೂ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸು ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ಸು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಪವರ್ ನಿಮಗೆ ಹೈವೇಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀಚ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಓಡಿಸ್ತಾ ಏಯ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಗುರು ಬೇಜಾರಾಗೋಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರೋ ಲಾರಿ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೂರಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಯಿತು second point price next off ರೋಡಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಗಾಡಿಗಳು ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈಗ ಪಲ್ಸರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎನ್ ಎಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದಿವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಟೂರಿಂಗ್ ಬೇಕಾದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಲುಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫುಲ್ಲು ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಪೀಸಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ಅದೊಂದೇ ಗುರು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೂರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸದ್ಯದ ರೇಟು ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾನಿದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಟ್ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸು ಎಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಪೀಸಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಿಪಲ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ಗಳು ಅದು ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಓನರ್ನೇ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ so Royal Enfield app download ಮಾಡಬೇಕಾ ಓಕೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವೈಫೈ ಅಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಅಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರೋ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹ್ಞೂ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓಹೋ ಹೋ ಕ್ರೇಜಿ ಓ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಫ್ಟು ರೈಟು ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಕುಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿನ ಅಂತ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಟಕ್ ಅಂತ ಹತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಓನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಣ ನೋಡೋಣ ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇವಾಗ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಓಹ್ ಕ್ರೇಜಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಹೋ ಹೋ ಹೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕ್ರೇಜಿ ಬಿಡಿ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಟೂರಿಂಗಂತೂ ಏನು ಗುರು ಸೆಕ್ಸಿ ಸೆಕ್ಸಿ ನನಗಂತೂ ಅದು ಕೈ ಅಗ್ರನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ನಂದು ಈ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ತುಂಬ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ಹ್ಯಾಂಡಲು ಸೊ ಕಂಫರ್ಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಶೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುರು ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಓ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ರೇಜಿ ಗಣಿ ಕ್ರೇಜಿ ಮಾ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಗೋವಿಂದ್ ಗುರು ಫುಲ್ ಫೀಲು ಟೂರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅವ್ನ ಬೈಕ್ನ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೈಡ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟೂ ಡೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಡೇಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ರೈಡ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಯಾವುದೋ ರೈಡಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ರೇಜಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಗುರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಸ್ಯಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಫುಟ್ ಪೆಕ್ಸು ಸಖತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗ್ರಿಪ್ಪರ್ ಇದೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಬ್ಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಣದ ಮಕ್ಕಳು ಆ ರಬ್ಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಹಂಗಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂಥರ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಬೋದು ವಿಂಡ್ ಶೀಲ್ಡು ಅಷ್ಟೇ ಗುರು ಮಗಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಸೈಕೆ ಅನ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪೊಸಿಷನು ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಗಾಡಿನ ಆರಾಮಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪೀಸಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೂರಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಈ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸು ಕಿನ್ನ ಒಂಥರ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಏಯ್ಟಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಏಯ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಪವರ್ ಇದೆ ಗಾಡೀಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಿವ್ಯೂ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಗುರು ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಕಿಂಗು ಗುರು ಒಂಥರ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಕಿಂಗ್ ಅನ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಗುರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಆಫ್ ರೋಡು ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪುಂಗ್ತೀರಾ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಬೇಜಾರಕ್ಕೆ ತಲೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸು ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಲ್ಲ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಿವ್ಯೂ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಏನು ಕರೆ ಅಂತ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ಗೂ ವರ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಗಿನೆಲ್ಲನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲೂ ತೊಗೋಬೋದು ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಇದೆ ಯಾಕೋ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆವಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಗಿದೆ ಗುರು ನನಗಂತೂ ಟೂರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಗುರು ಯಾಕೋ ಈ ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇದು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಟಪಕ್ ಟಪಕ್ ಟಪಕ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಿ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗಳದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗಾಡಿಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಏನೇನು ಕತೆ ಅಂತ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಿವ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಥರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೋ ಗಾಡಿ ಕೊಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಬೀಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ ಸಿಗೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೋ ಗಾಡಿ ಕೊಡಿದ್ಗೆ ಹೌದೇನಾ ಓಕೆ ದೇಸಿ